Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Lestari SPD di Info sekitar Madrasah yang dikemas dalam MTSN 7 Lusinnya Selatan Ikut liputannya. Peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Hulu Sungai Selatan mengikuti kegiatan pos pelayanan terpadu untuk remaja oleh Tim Kesehatan Puskesmas Kelumpang untuk memantau dan memeriksa kembali program minum tablet tambah darah dan kadar hemoglobin yang rendah. Pada hari Selasa pagi, tanggal 27 September 2022. Kegiatan posyandu remaja yang berupa pemeriksaan dan penyuluhan mengenai protokol kesehatan tersebut dilaksanakan di Musola Darul Ilmi MTSN 7 Hulu Selatan kepada para peserta didik yang terdiri dari 13 orang siswi dan 3 orang siswa. Salah satu siswi kelas 8B, Nazma Aisyah, mengatakan agak gugup tetapi juga senang karena mendapat wawasan tambahan. Awalnya gugup waktu diperiksa, tapi ternyata tidak apa-apa saya juga senang karena mendapatkan wawasan baru mengenai kesehatan. Sementara Pembina Unit Kesehatan Madrasah MTSN 7 Hulu Sungai Selatan Wilistari SPD menyampaikan bahwa ini bukan kali pertama pemeriksaan HB, sehingga ia berharap hal ini dapat mengurangi jumlah siswa yang sakit setiap harinya. Sudah beberapa kali pemeriksaan HB dilaksanakan di madrasah ini. Dari beberapa siswa yang terdeteksi kadar HB kurang, Memang beberapa sering sakit. Kami berharap melalui pemeriksaan ini dapat mencegah siswa jatuh sakit. Iya, kan iya, Sampai jumpa di MPSN 7 Nusa Selatan Bus Saya Dewi Lestari SPG bersama tim kerabat kerja dan kalau melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.